ਮਿਸਰ ਸਰਮਾ ਕਾਲਾ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾਰੇ ਨੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁਸਕਾਰਾ ਝੂਠਾ ਜੋ ਪਰਦੇ ਪਾਵੇ ਨੀ ਇੰਨੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਨੀ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿਲ ਤੋੜਦੀ ਤੇ ਤਾਰੇ ਨੀ ਤੇ ਹਣੇ ਹੁਣੇ ਐਤਵਾਰ ਸੋਣੀ ਏ ਰੇ ਹਣੇ ਹੁਣੇ ਐਤਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋ ਪਿਆਰ ਕਿਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਜਾਲ ਤੇਰੇ ਨਹੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਕੁੜੇ ਤੇਰਾ ਜ਼ਹਿਰ ਕੁੜੇ ਬਸ ਇੱਕੋ ਮੰਗੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਕੁਲੇ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਸਿਕਾ ਦਾ ਗੰਡਿਆ ਜੋ ਮਹਿਰ ਕੁਲੇ ਮਾੜੀ ਤੂੰ ਕੀਤੇ ਬੇਹਿਸਾਬ ਸੋਹਣੀਏ ਤੇਰਾ ਚੰਨ ਵਰਗਾ ਦਿਲ ਕਾਲੀ ਰਾਤ ਕੁੜੇ ਟੋਟੀ ਤੇ ਕਾਲਾ ਦਿਲ ਜੋ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬਾਤ ਕੁੜੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਸਾਥ ਕੁੜੇ ਆ ਲੈ ਚੱਕ ਲਿਖਣ ਲਾਤਾ ਤੇਰੀ ਕਰਵਾ ਕੁੜੇ ਕੀ ਐ ਅੱਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਸੋਹਣੀਏ ਕੀ ਐ ਅੱਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ ਸੋਹਣੀਏ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰ ਸੋਹਣੀਏ